skal ikke tro, at det bliver svært. Fordi så er der kun én, så er der, så er der én, der skal til så er der kun én, der kan fange. giá thuyết hiện tại Oh, succession! Succession! Yeah, it's successful! 我知道。 Okay, du, snart så skal du gå ind i rummet. Okay. Jeg går ind og lige har fået en til småbørn. Altså ind i rummet. Sådan der. 慢点。嗯哼嗯。 der nogen, der kigger på dig? Er der nogen, der kigger på dig? Ja, en small fan. Du skal vist til at spise en, Rohit. Fan. Spis en fisk. Ja. Ja, ikke revive mig, ikke revive mig. Ikke bike. Bare, kan skyde og spise Okay. Det bliver nok nu, at du skal til at komme ind her. Kom herind, kom herind. Du skal ikke revive. Nå, det var så, så har du en del fisk igen, så får du 20 small fries. Okay. et godt forskud. Og du tager, tager 9 skade, du tager 9 skade. Ja. Nej, 4. 4 i skade. Okay, spis, spis. Haha. Sådan der. Mm. Go in, go in. <laughs> oh, of it's on. Oh! 8. ja, 7 ud af dig, ja. Jeg tror, at du skal måske tage en fisk, før du fisker. Ja, tag en fisk, tag en fisk. det var 7 ud af Ja. Bare to sekunder mere, så var det død. Yes. kan godt tage en til. Tag en, tag en. Oh. prøv at se zonen. Shoot, shoot.